你别过来！A <laughs> única bolsa baixinha. 嗯。嗯？咦？有人。 <laughs> 咦？有人。 <laughs> 응? 응? 응? 응? 응? 응? <laughs> khỏi chứ các cháu lẩu thấu Hmm? 我这是放心不落，一心一气，姐 <laughs> 妹，不要错了。